Oxe, pois creo que un día importante non para Cuntis e para a Deputación de Pontevedra porque para nós é moi importante que todos os concellos da provincia, sobre todo os de menos de 20.000 habitantes, poidan facer as transformacións que son imprescindibles non para darlle mellor vida aos concellos e eh, dotar de maior calidade a veciñanza temos un ámbito de actuación moi importante que é o centro de saúde, o auditorio, que fan que haxa un fluxo importante de peatóns e de coches aquí nesta zona. Sobre todo estamos nun dos barrios tamén nestes momentos en que faltan partes por construir eh, de máis población do, do Concello de Cuntis. Música Apostamos en todo o núcleo urbano por unha plataforma única, que vemos que é a mellor forma de convivencia, non? Entonces, isto foi unha política que dentro do Concello fomos feito, facendo en todas as rúas e o estamos facendo aquí tamén na organización esta, eh, Olimpio Arca e San Xus González. Unha inversión, outra vez moi importante, 578.000 euros unha peza moi importante como é o Rogazpón de, de, de Diputación de Pontevedra. Algo moi importante donde o Concello pois, volva a poñer unha cantidade moi pequena para eh, suprir esa, ese financiamento. Sin este proxecto de Diputación, para este Concello e para moitos máis, creo que sería imposible facer este tipo de organizacións, que vai ter un antes e un despois. Os proxectos hai que facelos con mimo, non? Teñen que ter principios, pero ademais teñen que ter mimo, non? Hai que facelos con amor, porque este vai a ser un proxecto para moito tempo, non? E polo tanto hai que facelo ben.